Dang Ini adalah musik reggae dari Jamaika yang persembahkan untuk kalian semua dari yang sudah tua sampai yang muda On Bergerak